ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ਾਇਨਾ ਸਚਦੇਵਾ ਮਿਸਿਸ ਪੰਜਾਬ 2019 ਦੀ ਟੌਪ ਫਾਈਨਲਿਸਟ ਮੈਂ ਔਰ ਮਿਸਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਿਨਾਲੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਰੂਮਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ 4 ਦਿਨ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਿਨਾਲੇ ਲਈ ਹੋਵੇ ਸਭ ਨੇ ਬਹੁਤ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਭ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਿਨਾਲੇ ਤੇ ਰੰਗ ਲਿਆਏਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡਸ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਸਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਾਈਨਲਿਸਟ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਜਣਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰੈਡੀ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਉਣ ਲਈ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ 9 ਟੂ 9 ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟਸ ਦਾ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਰ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹਸਬੰਡ ਸਾਡੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਲੀ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਈਆਂ ਘਰ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਓ ਆਪਣਾ ਟੈਲੈਂਟ ਦਿਖਾਓ ਤੇ ਇਥੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਨ ਕਰਕੇ ਜਾਓਗੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ